Niemożliwe. Niemożliwe. Turcja, Rosjanie. Nie ma wiatru. Może ich nie zgubię. Hadi şekeri götürün bak kolonya geliyor arkadan karı Dur abi ya. Ben ben isterim. Ben de gayet isterim. Teraz! Brawo! Proszę Państwo 1250 lat miasto, które się do E, pamiętacie ten pierwszy most, który wchodziliśmy, tak? tak ten most trzeba było przejść przez ten most i pracowało się na górę. Teraz jest oczywiście droga, gdzie jest 50 600 metrów. Kto pobudował miasto? Proszę Państwa, na tego miasta w ogóle e, małych wiadomości. Jedni historycy uważają, że spaczanie, ale drudzy historycy uważają, że pan imieniu Halkel, który był bliskim e, przyjacielem założyciela, legendarnego założyciela e, Aspendos, Mopsosa, bo kawałek dalej leży Aspendos miasto. Prawdopodobnie ta wersja jest bardziej wiarygodna. I prawdopodobnie miasto sięga znacznie większe w naszą erą. Z czym mieszkańcy? Słuchajcie, chodzi tutaj o drzewo, drzewo które było stawiano jako zazwyczaj kiedyś eurymenem. Trafiało do Aspedos, a później trafiało do Egiptu, było wykorzystywane do budowy statków. Same wiosce produkowano no, no oliwę, również wino, zbierano również irys i przekształcano je w olej, wykorzystywano do masażu. E, oczywiście, kiedy tu Aleksander Wielki przybył do Pizdzy, mieszkańcy wysłali swoich wysłanników, to kuplowali się z Makedonczykiem. Makedonczyk dał różnego rodzaju przywilejów miasta i w Pizdzy no, miasto no, stało się jedno z najważniejszych miast i wtedy już mogło wystawić nawet 20 tysięcy e, żołnierzy do walki. Ale największe rosy, drodzy Państwo, oczywiście okres rzymski. Wcześniej była to również osada grecka. No. Ale Pamfilia miała jedną wadę. Leżało na terenie, gdzie występowały trzęsienia ziemi. Były te trzy potężne trzęsienia ziemi. Pierwsze w XVII roku, drugie w 60 za czasów Nerona i wtedy Rzymianie zazwyczaj przebudowywali miasto po swojemu. Czyli budowali tak na bogato, agory, akwedukty, tak? Oni lubili e, budować z rozmachem. I my, drodzy Państwo, znajdujemy się w teatrze, a nie w, e, a nie w amfiteatrze. Mam Jak się dowiedziała, że znowu Zeus ma kochankę i znowu dziecko, no ile on może mieć? Brała postać,